с конем. Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночкой темной звезд благодать, в поле никого Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, Ты неси по полю меня, по бескрайней. Дай-ка я пойду посмотрю, Как рождает поле зарю, Ай, брусничный цвет, Алый до рассвет, То ли есть то место, то ли его нет. Ай, брусничный Солнышко моя родники, Дальних деревень огоньки, Золотая рожь и кудрявый лен, Я влюблен тебя, Россия, влюблен. Золотая